જાવામાં ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર વિશે અને કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવવું અહીં આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 1110 જેડીકે 1.6 અને એક્લિપ્સ 370 આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમને જાણ હોવી જરૂરી છે કે જાવામાં એક્લિપ્સ ની મદદથી ક્લાસ અને ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ કેવી રીતે બનાવવું જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબસાઈટ જુઓ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્સ્ટન્સ વેરીએબલોને ઇનિશિયલાઇઝ કરવા માટે વપરાય છે તેને નવો ઓબ્જેક્ટ બનાવતી વખતે કોલ કરવામાં આવે છે ચાલો હવે જોઈએ જાવામાં કન્સ્ટ્રક્ટરને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવું તો એક્લિપ્સમાં મેં પહેલાથી જ જાવા ફાઇલ student.java બનાવી છે સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં આપણે બે વેરીએબલો જાહેર કરીશું તો ટાઇપ કરો ઇન્ટ roll number અર્ધવિરામ અને સ્ટ્રીંગ નેમ અર્ધવિરામ ચાલો હવે મેથડ બનાવીએ તો ટાઇપ કરો void student detail છગડિયા કૌંસમાં ટાઈપ કરો system dot out dot println roll number ત્યારબાદ system dot out dot println name હવે મેઈન મેથડમાં આપણે આ મેથડને કોલ કરીશું તો ચાલો ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ અને મેથડને કોલ કરીએ તો ટાઈપ કરો સ્ટુડન્ટ ઓબ્જેક્ટનું નામ stu equal to new student ત્યારબાદ સ્ટુ ડોટ મેથડનું નામ જે સ્ટુડન્ટ ડિટેઇલ છે પ્રોગ્રામને સંગ્રહિત કરો અને રન કરો આપણને આઉટપુટ શૂન્ય અને નલ દેખાય છે આમ ઇન્ટ વેરિયેબલ રોલ નંબર તેની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ શૂન્યથી ઇનીશ્યલાઈઝ થયું છે અને સ્ટ્રિંગ નામ તેની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ null થી ઇનિશિયલાઇઝ થઈ છે જો આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરને વ્યાખ્યાયિત કરતા નથી તો ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર બને છે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કોઈ પણ પેરામીટર ધરાવતું નથી તો ઇન્સ્ટન્સ વેરીએબલોને તેની ડિફોલ્ટ વેલ્યુથી ઇનિશિયલાઇઝ કરે છે કન્સ્ટ્રક્ટરને વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો ટાઇપ કરો સ્ટુડન્ટ કૌંસ અને છગડીયો કૌંસ યાદ રાખો કન્સ્ટ્રક્ટર એ જ નામ ધરાવે છે જે ક્લાસનું નામ છે જે સાથે તેને અનુલક્ષે છે કન્સ્ટ્રક્ટર મેથડો સમાન છે પરંતુ અમુક મહત્વપૂર્ણ તફાવતો છે પ્રોગ્રામને સંગ્રહિત કરો અને રન કરો આપણને સમાન આઉટપુટ મળે છે કારણ કે કન્સ્ટ્રક્ટર જે આપણે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે એ કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્ટર નથી એ સમાન છે પરંતુ અહીં કોઈ પણ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર બનેલ નથી કારણ કે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરને વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે ચાલો હવે આપણા વેરીએબલોને વેલ્યુઓ આપીએ તો કન્સ્ટ્રક્ટરમાં ટાઈપ કરો રોલ નંબર ઇક્વલ ટુ 10 અર્ધવિરામ અને નેમ ઇક્વલ ટુ ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં રમન હવે પ્રોગ્રામને સંગ્રહિત કરો અને રન કરો આપણે આઉટપુટમાં જોઈએ છીએ કે રોલ નંબરની વેલ્યુ 10 છે અને નામ રમન છે આમ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડને ઇનિશિયલાઇઝ કરે છે ચાલો હવે મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટર વચ્ચે અમુક તફાવત જોઈએ કન્સ્ટ્રક્ટર રિટર્ન ટાઇપ ધરાવતું નથી જ્યારે કે મેથડ ને રીટર્ન ટાઇપ હોય છે કન્સ્ટ્રક્ટર ને ન્યૂ ઓપરેટરની મદદથી કોલ કરાય છે જ્યારે કે મેથડને ડોટ ઓપરેટર વડે કોલ કરાય છે તો મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટર વચ્ચે આ કેટલાક તફાવતો છે તો આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર વિશે કન્સ્ટ્રક્ટરને વ્યાખ્યાયિત કરવું અને મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટર વચ્ચેના તફાવતો સ્વ સ્વઆકારણી માટે વેરીએબલો સાથે એમ્પ્લોયી ક્લાસ બનાવો અને વેરીએબલોને દર્શાવવા માટે એક મેથડ બનાવો અને એમ્પ્લોયી ક્લાસ માટે એક કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવો સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ વિશે વધુ જાણકારી માટે આપેલ લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે